kültürden kültüre. Burası neresi? Haritaya bakalım. Ülkeleri örnekteki gibi yazalım. Burası Türkiye. Sınıf dili. Affedersiniz. Evet Makta. Soru ne demek? Ben soru soruyorum. Sen cevap veriyorsun. Üzgünüm. Anlamadım. Tamam. Soru. Senin adın ne? Cevap. Benim adım Matta. Tamam. Anladım. Teşekkürler. Eğlenelim. Öğrenelim. Aşağıdaki kelimeleri tablodan bulalım ve işaretleyelim merhaba, iyi, bu, şu, o, kim, ne, kalem, masa,